inizieranno a ballare la ginnastica! Ginnastica, ginnastica, ginnastica, ginnastica! Ginnastica di Gabriele! Ma guarda, guarda che devi guardare la telecamera, guarda il puntino rosso! La ginnastica! Ed ecco qua Francesco De Sì che nell'altro video è scappata!